Omukulu osibye otya bulungi oli mu mupiira vaibu tugira mupiira nani niwebutu owulira otya essaawa mugenda bagoboloza meka bo predicting mugenda bakuwa bbiri kwemu bbiri kwemu balapoogera kolegi singa muwangula kiki otekawo ah, ngenda kusonsa abantu genda kuita bantu bwetuwangula abantu bonenjala basobolaalwaki tebanywera wanekangala bwetumala wano e ah, ibebasaka ate babawangula agendaobaaaaogambye ki ngenda kwebakasigira kunyaga mutondo nnayekyekiosoaubawoero ngaotamuddewekoboekolinayonomukyala mukyala ekikumuina obuzibu

babirabe ku status gwokyalina enoyogera ku mupiira bulijjo owagira emipiira Thank you. lero ngati waina vaini kale gawawonitete kutwalira ona eze twaina vaini izekandeka ucekela oyala kumwaroro kusanga mundu kutetere que le va a pasar que está con el kicho osuubiza ababadde basamba nga bawangude bonga bonga tuudeana abebuddu tusomire nesina kyebasuubiza kati kola okuwangula kikyotulekera walukagayo wanisa omukazi mwana wandeka mukazi yawanise mukyala weyagala namwanjula kumazaali bwake oyo muyaa ebiveeko namba walukaza ogambo yagenda muyitamubuya ne bukubikiraleeta owange oleeta obuko wawulidde bugwe n'omusomali oli mwajjawo Vamos fumar. Fazer um. Vamos fazer um. Vamos fazer um. Vamos fazer um. Vamos kiwakimutawanye temwogerako afe watugamba muyayi yali agala kubba ate kati mugogeno ah, yatunudde ngaalaba talina mugogi gwayinza kwagala nakwetondera etonda nafuka mirala tusonyiwa sonyiwa mangerezirawo atogenda muwazi oyo bebi gwewawadde sente edola yanu zisira bebi nawe mbaako obasookerako minisita robert mwanza abebundu bagenda wa tugera kuwangula walukaga omwabwa kakinga asembere nokwaa siina obubaka bwonna bwenina kuwa olukaga wagaliza eh. bwagaliza onamuwerekerako kumukolooanawa nayeokikiriza nti yasaa bakumozyawo olukaga